ሀያቱ ላለም ሀያቱ ላለም ሀቢቢ እንዳንቱ የለም ሀያቱ ላለም ሀያቱ ላለም ሀቢቢ እንዳንቱ የለም ጀማሉ ላለም ጀማሉ ላለም ለፍቅረስ እንዳንቱ የለም ሀያቱ ላለም ሀያቱ ላለም ሀቢቢ እንዳንቱ የለም ሀያቱ ላለም ሀያቱ ላለም ሀቢቢ እንዳንቱ የለም ሀያቱ ላለም ሀያቱ ላለም ሀቢቢ እንዳንቱ የለም ጀማሉ ላለም ጀማሉ ላለም ለፍቅረስ እንዳንቱ የለም ሀያቱ ላለም አይነት ከቶኬት ይገኛል የሐቢቢ አይነት ለጨለመበት የመንገድ መብራት ጭንቅላ ደቀቀው ፍቱን መድኃኒት ሀያቱ ላለም ጀማሉ ላለም ሀያቱ ላለም ጀማሉ ላለም አንደበቶ ጣፋጭ ጥበብ የተሞላ አንጀትን የሚያርስ እንደ ማር ወለላ ለየቲሞች አዛኝ ለድሆች ከለላ ከሙስጠፋ ሌላ የለም አያቱ ላለም ጀማሉ ላለም አያቱ ላለም ጀማሉ ላለም እረፍት ለራቀው የሰኪና ቤት ነገም በአኼራ ሸፋዬ ኖት ሙሉ በኩለሄ ተወዳጅ አባት ኸልቁ ባንቱ ፍቅር የተረታሉት አቡበከር ሲዲቅ የኡመር ጓደኛ የኡስማን ጓደኛ የአሊ ጓደኛ ሀያቱ ላለም ሀያቱ ላለም ሀቢቢ እንዳንቱ የለም ሀያቱ ላለም ሀያቱ ላለም ሀቢቢ እንዳንቱ የለም ጀማሉ ላለም ጀማሉ ላለም ለፍቅረን ስንዳንቱ የለም ሀያቱ ላለም ሀያቱ ላለም ሀቢቢ እንዳንቱ የለም ሀያቱ ላለም ሀያቱ ላለም ሀቢቢ እንዳንቱ የለም ሀያቱ ላለም Bam, bam, bam.